සිංහලයි YouTube නාලිකාවට සුපුරුදු පරිදි ඔබ සියලු දෙනාම පිළිගනු ලබනවා. පහුගිය දිනවල අපි කතා කරවුවා බොහොමයක් සමාජය තුළ මේ නයිට් ක්ලබ් සංස්කෘතිය පිළිබඳව. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ඉතාමත් සුන්දර රටක් කියන දේ ඔබ අප සියලු දෙනාම දන්නා දෙයක් නේ. ඉතින් මේ සුන්දර රටේ අපිට කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ සංචාරක ශේෂත්‍රය ඉලක්ක කරගෙනම අපිට බොහෝ දේ කරන්නට පුළුවන්. මේ නයිට් ක්ලබ් සංස්කෘතිය ගැන කතා කරමු නිසාම අපි හොයාගෙන ගියා එදා අපිට තිබ්බ නයිට් ක්ලබ් ගැන. ඉතින් බලන්න එදත් අපිට තිබිලා තියෙනවා නයිට් ක්ලබ්. හැබැයි ඒවා සාම්ප්‍රදායිකයි. ඒවා ඉතාමත් ලස්සනයි. මේවා දැනටත් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඔබේ යෝජනාවන් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න. දවස් මම මැරුණොත් ඈ කො මොකද කරන්නේ මම කරන්නේ ඉස්සල්ලාම සෝගේ ප්‍රකාශ කරනවා ඔව් ඔව් එහෙම යාළුවා ජාතිකව තමයි අය ඔබ මරණාට පස්සේ අර පිටි බලන්න මගේ අපි අම්මෝ ආයෙ කෙනෙක් රිදීවාලේ උකල් ඔව් ඉතින් පෙන්ටර් දාලා කුඩු වෙන්නේ ෆිල්ම් එකේ දාන්නත් එපා මම නෙමෙයි මම මැරුණා මම රෙස්පෙක්ට් එකක් ඈ බෙරෙත් ගන්න අපි අක්කෝ බෙරෙත් දීපන් බෙරෙත් ගන්න ඔබ කාන්ටේ බෙරෙත් අපි අක්කෝ වැදුරක් දාලා මොකෑවේ ඔය දෙන්නේ පිටකම් ගන්න ඕනේ වටපිටාවේ අපි අක්කෝ සුගා 10ක් දෙන්න කියලා අරතෝදි දැන් මෙතන ගහමු මරපිනම ගන්නත් අපේ මට පොරන්ද අයියා ඔය ලයිට් එක ලයිට් එක පොතේ වටේ ඉන්න කට්ටිය අක්කෝ ළඟ වැඩිම දෙයි. ඔකට වස ගන්නකෝ. ඊළඟ ඔබ දෙන මාතෘ මාත්‍යේ වෙන වාදක මාතෘකට ආයුබෝවන් කියනවා. ඔබ ජීවිතේ අන්තිම පාඩ ගන්න පිළිවනවා ඈ. එනේ අපි අයියා. ජීවිතේ අන්තිම පාඩ ගන්න පිළිවනවා. එහෙම. මේක තමයි කර මරු බිනුම කියන්නේ. ඒකයි බිනුම් දෙනවානේ. මරු බිනුම් දෙනවා. ඈ. හෙට බිනුම් දෙනවා. යාගේ මේක මරු වෙනවා. මෙහෙ ඉන්නේ නේද? එයා මල්ලේ. සෝමාන බටුන්ස. මෙයා වල පොරොන් දක්නා මරු වෙනවා. දෙල්ලා යාලගේ දානවා කියලා. මට පොරොන් දෙදිරම. මට අප්පා කියන්නේ ඈ එවන්නේ අපේ අයියා. ඈ ධර්ම සමදානයකනේ. ඒ ඒවන මේ අපේ අයියා. අපේ අයියා. ඈ මට පොරොන්දෝරේ කොටලා ගෙදර ඉන්නවා කියපු දෙන්න ආරම්භ නැහැ. අපේ අපෝ ගෙදර ඒව නැහැ. ඒව නැද්ද? ඒව නෙමෙයි. කොච්චර කිව්වත් මරුතිනම ගහන්න කලින් කුසේ නැතුව නැති වුණත් මට අම්මා වගේ ඉන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට කතා කරන්න ඕනේ. මොකද ජීවිතේ අන්තිම මාන්න ගහන බින්දුව. අම්මට කතා කරන්නේ යාට කතා කරන්නේ. එහෙනම් කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තාම දුරුත් ඉන්නවා. අවසන් වතාවට පිනක් තමක් කරගන්න කියලා කියනවා. ආයමන්. අර පිනුම ගාන්න කිව්වම ලාවන්න නෝ. ආයතනය පටන් ගත්තා කියනවා. එහෙම නම් පෙන්වන්නම දක්වන්නයි මේ සූදානම. ඕ මදි ඉවර කරන් දෙන්න නැත්තම් එන්නේ නැහැ. තමා වෙලා කියන්න ඕනේ. අපිට මෙතර මේ ශක්තියක් ඕනේ. අපේ බෙර වාදක වෙන්න. ඒක නප්පරක්වත් ඒක නප්පරක්වත් බෙර පදයක්වත් නවත්තන්නේ නැහැ. ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැතුනාට අත් කතා කරන්න පුළුවන් නම් කියයි. එහෙනම් අපිට තව තියෙන්නේ සෙත් පතන්න තමයි. මේ ඔක්කොම සෙත් පතන්න කලින් අපේ නර්තන ශිල්පීන් හැමෝම අපේ වාදක මහත්තර ඔක්කොටම හිතනවල ආදර කරන්න ඕනේ. ආයිබෝවන් කියලා.